Il Signore vi dia la pace. Ci troviamo nel transetto destro della basilica inferiore. Quando Giotto è ritornato per affrescare questa parte, aveva trovato già degli affreschi preesistenti, che non ha voluto toglierli. Anzitutto questo. Uno dei motivi è quello del ritratto di San Francesco realizzato secondo le descrizioni di alcuni dei compagni di San Francesco, alcune persone che l'hanno conosciuto in vita. Ed era proprio così, né bello né alto. Infatti, tornando da Roma, si racconta che un frate invidioso sulla sua persona, sul suo successo, si mise a gridargli dietro ma perché a te, perché a te vengono tutti, perché tutti vogliono sentirti, vederti, obbedirti, tu che non sei né alto e né bello. San Francesco gli rispose che tutti vengono da lui perché il Signore non ha trovato una persona più indegna, più insignificativa di lui. Per questo tutti vengono da lui. Quel frate gli chiese perdono perché si rese conto che la gente veniva da San Francesco non perché attratti dalla sua bellezza esteriore né dalla sua altezza, ma dalla sua bellezza interiore, dal suo cuore, che aveva qualcosa da dire a tutti, dai più piccoli ai più grandi, dai più semplici contadini ai più eruditi. Il Signore vi benedica.